Soy el doctor Eduardo Lorca, coordinador nacional de hemodiálisis de la FUTAC de la Sociedad Chilena de Nefrología. Ya llevamos trabajando junto con ustedes 10 meses desde iniciada la pandemia y quería agradecerles primero que nada toda la colaboración que hemos tenido como FUTAC y como Sociedad Chilena de Nefrología en cuanto al trabajo que se ha desarrollado con los pacientes a través de todo el país y principalmente también en cuanto a la obtención de datos para ir dando forma a los registros de hemodiálisis, peritoneo diálisis y trasplante. En cuanto al registro de hemodiálisis, hemos notado un decaimiento en el último tiempo, así que por eso quería invitarlos a no bajar la guardia y seguir recolectando los datos que son fundamental para poder focalizar la ayuda que coordinamos junto al Ministerio de Salud en diferentes instancias y obviamente les cuento que ya hemos solicitado que se prioricen los enfermos renales con respecto a la vacunación que parte en el primer trimestre del año 2021. Así que invitarlos nuevamente a que eh, sigamos recolectando los datos que nos han posicionado dentro de la mesa social del Colegio Médico de Chile ah, para poder, ¿no es cierto?, generar la presión debida a ah, en el cuidado de nuestros pacientes y poder tener acceso a vacunación lo antes posible. Muchas gracias por la atención y que tengan felices fiestas.